大家好，欢迎来到环球快讯综合频道。本期视频要与大家讨论的主题是：父母与子女之间的缘分是前世注定的。相传很久以前，河北武安市武集镇的武集村有一户李姓人家在山西开客栈。某天，一位化缘建庙的老和尚来李掌柜的店里投宿，慢慢两人开始熟络起来。 老和尚对李掌柜相当信任。由于出门化缘，身上带着银两不太方便，于是老和尚每次化缘回来，就把募得的银两交给李掌柜寄存在柜上。时间长了，银两数目渐渐多了起来。李掌柜看着白花花的银子，心中若有所思。有一天，李掌柜趁着老和尚外出化缘的时候，卖掉客栈，带着所有的钱财跑回了武安老家。 老和尚化缘回来一看，客栈一竹老板换人，一打听才知李掌柜早已卷款逃之夭夭。老和尚气急之下，一命归西。李掌柜拿着没来的银子回武安做生意，置田地，渐渐的有了良田千顷，房屋百间，金银无数，妻妾满堂，后来还成为武安数一数二的大财主。 有一天，李财主正在午睡，朦胧间看见多年前在他店里住宿的老和尚，身背钱叉子来到他面前，对着他说道：“该把我的钱还给我了。”这时，丫鬟匆匆跑来报信，一进门就喊：“老爷，二奶奶生了！”李财主从梦中惊醒，急忙问道：“生了个啥？”丫鬟道：“恭喜老爷，二奶奶生了个男孩。”李财主不禁一怔，脸上泛起了一丝愁容。 家里的大婆进来问道：“给孩子取个啥名呢？”李财主想着刚才的梦，随口道：“就叫小和尚吧。”后来，小和尚的乳名竟被人给叫响了，外面人便很少呼其正名。这个李家公子本是化缘的老和尚投胎转世，来找李财主追讨前世钱债的。长到四岁时，不哭也不笑。一天，丫鬟不小心摔碎了一个碗，李公子一听，咯咯笑了起来。 李财主叫丫鬟再摔一个，李公子再次开怀大笑起来。由于老年得子，李财主对这个孩子非常溺爱，就吩咐家里的佣人每天摔碗给小和尚听。有一次，小和尚见大家播种稻子，秋天就能收获满满的稻穗，于是问家里的长工是不是种啥就能收啥。长工答：是啊，种瓜得瓜，种豆得豆。小和尚说：那咱就把这块地种元宝吧。 种上元宝后一个月了，也不见发芽。小和尚就把地刨开一看，发现元宝不见了，只刨出几个煤块。长工说：“地太干，全烧焦了。”实际上是长工夜里把元宝挖走了。小和尚一向挥金如土，铺张浪费。有一年邯郸黄粱梦庙会，家里的仆人赶着马车载着小和尚去看庙会。看庙会的人太多，马车难以前行。 于是，小和尚命令仆人往车外地上撒银子，一边走一边撒。赶会的人见有人大把撒钱，都涌到马车后面，跟在车后拾银子，谁也不敢会了。黄粱梦庙会就这样被小和尚给夺了。李财主虽然明知儿子是来讨债的，但毕竟是自己的亲生儿子，也只好任由他挥霍家财。李财主临死前对小和尚说。 我死后，你卖哪也别卖杨一汉池，只要你不卖杨一汉池，卖水的钱每天能给你进一个元宝，也就够你生活了。然而，小和尚从小到大只会花钱，不会挣钱，在李财主死后就开始依靠变卖家产度日。第一个就先把杨义汉池卖了，接着把李财主留下的家业陆续卖了个精光。所以，人们常说，生儿育女其实是有前世缘分的。 儿女来到世上，有的是来报恩的，有的是来报仇的，有的是来还钱的，有的是来讨债的，有的是来叙旧的，有的是来添乱的。好了，本期视频就到此为止。倘若阁下对本期视频有任何独到的见解或建议，敬请留言。如果阁下喜欢本频道，欢迎订阅。感谢您的收看，咱们下次再见。